Всем привет! Всем привет! Сегодня, наконец-то, этот день настал! Тысячи подписчиков! Да, да, у нас на канале тысяча подписчиков. И... Мы будем снимать! Да, мы будем снимать. Спасибо, что вы смотрите мой канал. Спасибо, друзья. Спасибо, наши подписчики. Мы очень рады, что вы всегда с нами, что вы остаетесь с нами, что смотрите наше видео. Большое-большое спасибо, да? Можно уже вход? Да! Давай! <laughs> Это я холод. Всю красоту выбирал он сам. Все, что захотел, да. Все спит. Ой, ну что? а тут порвато. Ой, тут вот и день. Давайте уже шашлык. No, the fuck? Ой, одна. Здорово. Вот это да. Здорово. Ой, одна. Вот так, вот так. Да, да, да, да. Да. <laughs> Все, давай я уехал. Ой, кипяток. Горячий? Давай. Ой, правда горячий кипяток. Так. Можно я? я? Можно Нет, я? Нет, не кипяток. Можно. Можно. Не правда, очень горячие. Были. А я снижу. А я снижу. Молодец, давай. Все? Лопсаем тортик? Да! С денежками. Нет. Ну все, сынульки, мы с папой тебя тоже желаем дальнейшего продвижения твоего канала. <laughs> Да, Камила уже чокается. Все, будем праздновать. Да. И пробовать праздничный торт. Да. Да. Все, всем пока. Ставьте лайки. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Пока-пока. Пока. -пока. пока.